怕分啊分，心啊怨，都为人，似上似地，不甘怨。 don't move. 事情何必自杀？咁愚笨呢？况且古语都有话，刘毅都尚且贪生啊嘛。姑娘你毋用再劝，我已是劝死啊！自身啊，因为我。 翻国安啊心啊，估唔到我想死都唔得噶咩？请你无谓灾难，我死而无憾啊！ 忧哀还冲啊冲，提起我就满怀悲愤。 我去见啊，嗰啲亲朋，大都富贵豪华，不识我哋悲啊命，同命关。 咁惨噶！大家苦海沉沦，就同被那艰难所困，唯有一洒同情之泪，劝娇你就无谓咁伤心。我从来都系随遇而安嘅，不作悲欢伤感。若果要自寻短见啊，唔知要自杀几多魂啊！ 以苦事招还甚啊！可知道世界就多啊空人，今夕相逢，三生行，都正系流泪眼，看流泪眼，断肠人对呢一个断啊！